Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Je suis aujourd'hui à Penang, en Malaisie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la culture malais, qui est la, la plus vieille culture ici en Malaisie. Euh, dans d'autres vidéos, je vous parle des cultures chinoises et des cultures indiennes. Les Malais, c'est les premiers habitants de la Malaisie. C'est eux qui ont donné le nom au pays. Ils sont en majorité en Malaisie, mais pas dans les endroits comme Penang, qui ont une majorité de personnes d'origine chinoise. Les Malais, selon la Constitution, ils sont musulmans. Quelqu'un qui est d'origine malaise, il n'a pas le choix d'être euh, musulman. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de mosquées en Malaisie. Un aspect que j'aime beaucoup quand je suis dans un pays musulman, c'est l'appel à la prière. J'aime entendre l'appel à la prière. On entend l'appel à la prière cinq fois par jour. La première fois, c'est aux petites heures du matin. Je pense que c'est avant que le soleil se lève. Et la dernière, c'est vers 9 heures du soir, je pense. Comme vous voyez, la cuisine malaise est assez épicée et elle a aussi influencé la cuisine chinoise pour faire la cuisine gnonia, comme dans la soupe laksa. Deux fruits importants en Malaisie, c'est la noix de coco et le durian. On est dans un café, un petit restaurant. On mange un chandol, qui est un dessert à base de glace concassée avec du lait de coco, la partie blanche, des nouilles de riz qui sont vertes à cause du pandan, une herbe qui donne un goût et une couleur, et du sucre ou sirop de sucre de canne, j'imagine, la partie brune. Et dans celui de Daniel, il y a du durian parce que Daniel adore le durian. Moi, je préfère sans durian. La Malaisie est un pays multiculturel. Par exemple, dans ce resto indien, on sert de la bouffe halal. À l'heure où les gens s'en vont prier à la mosquée, il y en a d'autres qui s'en vont prendre un verre dans les bars comme ici. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé vous promener avec moi à Penang. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et à bientôt! Je m'appelle Hélène et je me promène.